沙袋总乱晃，该怎么打？OK，你常遇到情况就是打着打着，沙袋就晃起来。OK，有两有几种情况，啊，一种情况就是你看这链子和上面这个铁支架支架的距离，你尽可能要弄这沙袋稍微的链子不要太长，它越长它越容易晃，这是第一个原因。第二个原因是因为沙袋太轻了。 但是能不能打？你遇到这两种情况都能打，它同样需要优秀的技术。优秀的技术就是想办法，当你踢腿的时候，看，当沙袋晃起来，踢腿，迎上来去踢。当沙袋落过来的时候，你踢，而不是沙袋落过来再往回走的时候追击它。那这样的话，它会越晃越高。看，你要迎着它，扑，在这个时候踢腿，看。 这时候踢腿，这沙袋比较重，所以不能一下踢马上停。冲，OK，但是它会保证一个相对平稳的晃动。OK，这是第一点。打击的时候是迎着打过来，也不要等它过来再打，这样会越来越高；也不要等它走过去再打，它也会越来越高。还有就是拳法跟腿法，那我们怎么配合会好一些？你要想办法轻重结合去打击，有轻拳有重拳，尤其你要配合腿的落点。 腿的落点，你可以模拟成相当于对方什么时候提膝格挡，你什么时候不要提；对方不提膝格挡的时候你才踢，那也就是当沙袋，哎，钟摆一样的摆过来的时候你踢，哎，在这个时机就相当于你在模拟对方不提膝防守的时候，所以说你要轻重结合。比如说哈，光看这个板球正好沙袋过来，拌拌拌拌。 如果沙袋不晃的时候，怎么都可以踢；当它晃起来，你就要慢慢的用拳法去找那个时机，给腿创造那个时机。等它钟摆的一样过来，再去踢啊！好，给你分享这个经验。像打沙袋的时候，可以稍微轻松一点。下期呢，我们教你一些我们怎么样训练方法，应该怎么做，而不是那种傻兮兮的大沙袋。 五分钟、十分钟打一个小时，不带休息。我们怎么设置回合？怎么设置中间休息环节？设置我们打多久合适？好，感谢收看，我们下期见。